मार दो मारो मोली उली हो अभी Thank you.

bombs ala mara thaycha smoke Thank you. So how do you answer? Marked a location. I have no killer. Wala isa pa yun. Hmm. दूर है वैसा

हेल्प जल्दी मारा तू फुट स्टेप मान दे खाली ओकने के अपने लड़ गए हां फुट स्टेप तू मान दे अइहन से ऊपर ऊपर अइहन से अइहन से अइहन से कहां कोनो के लाइन में राजवा में कोनो के देखले सुन ले ओकरा में आई आई आई खुद का तान सब पीछे से वो चौहारा लंग नहीं पीछे से बम का एक है बहुत था जियो जियो जियो जियो जियो क्या बात है बहुत था एगो एगो किल ना मिला किल हमें एगो मिला दो एक हाँ इन्हें चल लगे बहुत है और भाई यही में यही जन यही जन रुको अंदर कैंटीन पर चलता हाँ उधर ठीक रहे गाय सेल्स पहले और देखो सामने सामने सामने रोक नहीं बा कहाँ पे जाता है देखो जाता बाहर से हो गल बा रिलोड हम आवाम फर्स्ट करो

पीछे से पड़त है साला हां बीच में Watch out! ओ ऊपर बा वो देखे पीछे बोला बहुत है फिनिश ये पीछे बॉम्ब मारा फिनिश हाँ देख पीछे तो ध्यान दियो उन्हें बांध से तारा बॉल उन्हें इसमें ऑफ पहला जोन चलेंगे mangailangan sa. Marna, marna. Mangalo, mangalo. Tulong nga wala ko. Thank you. बे यार बे सामने सामने सामने रास्ता लो से देखो ওই জন্য জন্য পুল পর शांत गए करने Oh.